Živjo! Pred nami je novih 15 vaj, za katere si pripravite kettlebell ali utež. Redna vadba je še toliko bolj pomembna v zimskih mesecih, ko so dnevi kratki in čez teden res težko ujamemo zimsko sonce. Zato poskrbimo za vitalnost kar sami doma. Pa kar začnimo, saj skupaj zmoremo vse. Lani postavimo pod linijo ramen, kolena so pokrčena. Najprej dvignemo kolena in bok v zrak, nato prenesemo kolena rahlo v stran. Prehod iz leve na desno stran lahko naredimo direktno ali pa kolena vmes odložimo na tla. krepimo poševne trebušne mišice. Globino odklona trupa v stran prilagodimo naši trenutni moči in s prehodi iz položaja v položaj ne hitimo. Izpadni korak naredimo v smeri nazaj. Na to dodamo zasuk trupa, sledi še iztek roku zrak. Ves čas ohranjamo aktivne trebušne mišice. temu, da je glavni fokus na mišicah nog, bomo dobro začutili tudi mišice trupa in ram. days halfway around the world. For her, it's just a game and I have to play. Yeah, I know she's winning either way. Can't let you get away again. Cause deep inside, I know you are the one. Yeah, I love you till eternity. Girl, you know that I don't want. Vaja združuje dva ključna elementa, in sicer moč trupa in ravnotežje. Umerjeno dihanje in zbranost nam bosta pomagala, da vajo naredimo čim bolj pravilno. Osredotočimo se na mišice trupa in se poskusimo dvigniti, kolikor le zmoremo visoko. Za vsako ponovitev zamenjamo nogo. Vaja je sestavljena iz dveh gibov in sicer v enem delu krepimo prsne mišice, v drugem pa zadnjične in zadnje stegenske mišice. Z eno roko se rahlo naslonimo na stegno, z drugo naredimo dva zaveslaja. Na to ketel ali otež preprimemo, spet dvakrat zaveslamo in izmenično nadaljujemo. to vajo na en mah lepo oblikujemo in učvrstimo sprednje nadlahne mišice, rame in zadnje nadlahne mišice. Vajo naredimo v večjih segmentih. Najprej aktiviramo trebušne in zadnjične mišice, nato dvignemo trup, z rokami zaokrožimo in nato dodamo še dvig nog. Dlani postavimo v linijo v šest in se opremo na spodnji komolec. Osredotočeni smo na poševne trebušne mišice in mišice zadnjice na zgornji nogi. Za lažje ohranjanje položaja imamo spodnjo nogo pokrčeno. Če želimo večji izziv, pa lahko spodnjo nogo iztegnemo. vaja je kombinacija dveh vaj. Tako na en mah natreniramo mišice trupa in zadnje stegenske ter zadnjične mišice. komolec najprej poskušamo približati nasprotnemu kolenu, nato dvignemo v zrak zadnico. Prehode iz položaja v nov položaj izvajamo povezano. vsakem počepu se po navidezni črti, ki deli blazino na dva dela, premaknemo za stopalo naprej. Najprej naredimo vajo v smeri naprej, nato še vzvratno. odlično! Naše telo nam je po takšni vadbi res hvaležno. Če bi želeli prestaviti vadbo v višjo prestavo, se pridružite Anžetu na njegovih videih. Pa seveda kliknite subscribe in delajte z nami vse ostale vaje Lidlove vitalnice. Skupaj zmoremo vse!